lotxatuta da nahi baina badak ez duen josin den, orduan, ba, bueno, ez duen kontrakorik espero. A ber, bueno, dakiz bezala, iruok egongo gara gaur, eh, azteko eta behin iruok erabiliko dugun tresna bat aurkeztuko dizuet, bai, ze guk ez dugu gaur, hola, txapa hundirik sartuko, ez da? Ez dugu txapanderi sartuko, baizik eta iruok pixkat lanean jarriko zaitu zegu, ez? Azkenean guk kontatu dezakit, kontatu ditzakegu gauza asko, baina bakoitzak ere bere bizipena ditu, bakoitzak ere bere ideiak ditu, eta orduan uste dugu oso interesgarria dela zuek ere pixkat lan horretan jartzea, inkluso zuek guri hori dana eragaztea, eta gure artean ere partekatzea. Orduan, hori partekatzeko, ba bueno, nola, oituta gauden Google Drive eta hola ez dut horren kontrako e, mezurik bidaliko, baina bueno, Google Drive izaten jarraitzen du, tresna pila ba daude gixakoak, ematen du bakarrak direla, baina ez Windows ez aparte ere badaude gauzak, Google Drive aparte badaude gauzak, oza, beste mundu bat ere existitzen da. Ta tartean daukagu titan izena duen tresna bat, bai? Orduan, ai. gaur, gaitasun hori da guk sortu dugun azti domenioa, barra bat da nire saioa, barra bi izango da amaiaren saioa eta barra iru izango da josiren saioa, Bai? edozein lekutatik sartu zaitezkete, nabigatzaietik, edozein nabigatzaile dela, berdin da mugikorretik, tableretik, ordena gaiotik nahi duzuen lekutik, erabat irisgarria da, software librea da, eta balio du edozeinek idazteko eta denok batera editatu izateko. Bai, orduan ideia da, bueno, ikusi dezan zuen, hau da, Google Drive simple bat izango litzatekena, ezkenean dokumentuak ba, partekatzen ditugunean edo ideiak partekatzen ditugunean ez dugu ere formatu berezirik behar eta ez dugu sekulako e, olako diseinu artistikorik behar, ideien partekatze bat da, dokumentu horri formatu emateko baditugu beste tresna batzuk, orduan hau da erabiliko duguna, nire saioan adibidez, ba, bueno, e, barra bat horretan, ariketa ezberdinak planteatzen noan enean eta denbora ematen dizu edan enean, gero joango gara denok hemen idazten kontuz, ze Wikipedian bezala, batek idatzi duena edo zinek ezagatu dezake, orduan, beti bezala, errespetua besterik ez da, errespetua eta borondotea, beste zer ez da behar, honek funtzionatzeko, baina hori esan nahi duena da, ba, bueno, dena kontrol A eta ezagatu, pues, hau esan nahi du, eta, <laughs> bai, ba, pixkat, kontu zibil izentzu horretan, baina hori da, e, ba, denok batera editatzen dugun dokumentu batean gertatzen dena, eta denok gertatzen zegoen, edo zen kasutan bertsioak gordetzen ditu, eta lasa. Bai, ez dakit ondo azaldu nahi zen, bai Vale. Bueno, orain agutziko dut pixkat. Hasiko naiz nirearekin sarrera bat, besterik ez. Bueno, nire gaurko saioaren izenburua irakasteko edo ikasteko ingurune virtualak eta irakasleria da, erabilera eta sinismenak. E, ingurune virtualez berez dago izenburua, nire doktore gotesia ingurune virtualen gainean izan zelako, mudelen gainean zehazki baina gaur hemen esango dugunak ez dauka zertan, ingurune virtualen gainean izan, baizik eta edo zein tresnaren gainean. Osa, nik, nik nahi dudan galdera zuen buruan eukitzea da, zein faktorek eragiten duten irakasleriaren gan, tresna bat erabili edo ez erabakitzerakoan. Berdin da, Moodle izan, berdin da e, Google Drive izan, edo berdin da beste zerbait izan. Bale? Orduan, naiz eta ingurune virtualen gaineko izenburu baden, nik uste dut era aplikagarria dela beste dozein tresnari. Nire tesia gainera, unibertsitate mailan kokatu zen, baina berdin berdin uste dut oso interesgarria dela maila beste maila batzuetan edo beste ikasketa maila batzuetan ematen diren faktoreek ere plazara ateratzea. Orduan, ikusten dut ingo, ba itxiturari gabe, malgutasun osoarekin gauza guztia erantzuteko aukera daukagula. Vale? Jongo naiz pixkat kontatzen gerora. Ba, nik zer ikusi dudan edo zer aztertu dudan, ze ondori batera ziren eta bar, baina bueno, hori jongo da tarteka, baina lehenago zuek pentsatuta, bai? Ze ni kontatuta gero pentsatzen jartzeak, ba pixkat alperrikakoa izango zen, ez? Orduan, bajarraituko dugu dinamika hau. Bale, nola bait, hau, bueno, ez duzuak jakin behar, ideia bat egin zuen nola izango den. Hasieran e, eh, bos minutuko sarrera minimo bat egingo dut, batez ere atzo esan ziren zenbait esaldi ekarreko ditut pantailara, tartean nire iritzia sartuko dut, nire iritzi soia da, hortaz ez daukazu ados egon beharrik, nire gero ere esan zaudetela, alo, ados, baina bueno, ni nago hemen, ta beraz, ba, eskubit oso daukat nahi esateko, eta esan dut, gero sarreratxo bat, apiskant gaia zentratzeko, baina ikusten duzuen ez bos minutu dira, oza, ez dihoa, inora beste ezer esan gabe, eta piskat esnatu gaite zen, gustatuko dake, zuen artean binaka aldamenekoarekin, inongo momentuan inun idatzi gabe ez ezer baizik eta asierako urripe mate egiteko, saiatzea galdera hau erantzuten, alegia zein faktorek eragiten dute irakasle batek tresna bat erabili edo ez erabili eta nola erabili erabakitzerakoan, libra sentitu, berdin da noraino jaten zareten, baina Siran 5 minutu eskainiko dizkigu ba binaka pixkat berotze ariketa bati, inun ezer partekatu gabe, bai, izango da lehenengo berotze ariketa bat. Gero ni sartuko naiz eta azalduko dizkizuet hiru eredu, hiru marko, nik bintzat aipatu nituenak e, ateratzen zitezkidan emaitzak ulertzen laguntzen zutenak. Bai, ordan, hiru eredu horiek aterako ditut, gara horrek ideia berriak sortuko ditu, suposatzen dut, eta hortik hori ere oso labur da, gero sartzen gara zuekin berriro. Bai? Kasu honetan gustatuko litzateke launak aizatea alba da, bueno, launak, osea ez da, bi edo lau, berdin zait, hori ere malgoa izango nahi sortan, baina hori pixka talde handixeagoa, ez da, ba, e, onda dien gehiago iritzietan eta bar, galdera bera erantzutea nahiko nuke, alegia aurrez pixka pentsatu duzuena, gero niri pixka entzun da, ba, gero ea zer buratzen zaizuen, talde ondixeago batean, eta gero kiko dituzu ebos minutu, bueno, amagos minutu dira guztira, pentsatzeko eta idazten joateko lehen aipate dituzuean editore horretan. Arretzei jazu, ez? Bai. Bale, orduan, hau izango zen, lehenengo blokea, gero komentatuko ditugu gauzak, hendik ere aipatuko ditut horra ateratzen direnekin izango dugu. Gero, berriro, berdintzai talde berdinetan edo ez, hori zuen esku, baina bueno, launaka gutxi gara bera ondo zen idei asko ateratzeko, aurrez suposatzen dugu faktoreak atera ditugula, oza, ze faktorek eragiten duten, eta orain, gustatuko leitzaiak epizka pentsatzen nola eragin daiteken faktore horietan, alegia, faktore horiek eragite bali badute, guazen faktore horietan baldintzak sortzera, gerta dadin erabaki horietan bajarera positiboa gaukitzea, edo dena delakoa, bai? Alegia, urratxo bat atzera egingo dugu, ze faktore hauek identifikatzen bali ditugu, ba, guazen ikustera zer egin dezakegun faktore hauen baldintzak hobetzeko. Berdina, hemen izango da, amagos minutu guztira zuek pixkat bentsatzeko horretan, titan paden idazteko, gero komentatzen dugu, eta gero, ba, bueno, nola bait, zuek esandako guztiarekin, gehin nik ikusi dudanarekin, ideia batzu lotuko ditugu, erreferentzia batzuk ere emango ditut, eta listo. Hori da plan. Eh? Zer? Azkar, bueno, bai. Bueno, baina pixka kokatu zate, ez? Ba, gero, jarri dezaket berriro, eh? Baina, bueno, pixka ikusteko dinamika nola izango den, bale? Atzokari tirak hasiko nahi espiskat. Vale? Bueno, entzun nindu zuen batzuk bukaeran ere, eta igual idea horte kongo da, baina, bueno, atentzioa dituz zidaten esaldi batzuk egon ziren, eta oso lagurra ipatuko ditut. Baina, bueno, entzun nuen kompetentzia digitala hau zehar kompetentzia barne, barne bilduko ez balitu, hori atzoko nire komentarioan ere esan nuen, ados nago, ni honekin ados nago, e, galdetu nien gainera, ba, kontrako norantza, ez, falta zela niretzako, alegia, oso ondo, kompetentzia digitalak erabili ditzakegu pentsamendu kritikoa edo komunikazioko gaitasuna lantzeko. Baina pentsamendu kritikoa ez dugu erabili behar, teknologiak erabiltzerakoan. Ez da beste ezer behar, da gaitu ditzagun teknologikoki eta listo, ez dago beste ezer. Niretzat kontrako orantzan ere galdera asko daude erantzuteko, de hecho maitek esan zuen bai bai ez, markoek jarrerak aipatzen dituzte eta jasota daude. Baina gero kurioso egiten zait, gisa honetako ikastaroetan edo gisa gaio gai hauek lantzen diren ikaste horretan jarrera hoietara sekula ez direla iristen. Ez dakit nola esplikatu. Alegia, hor daude, eta logikoa da hor egotea, osea ez, dut nik ideia marabiloso bat euki e, eh, markoetan hori jarri behar dela, hor dago, baina gero ari gara demora guztian gaitzeaz eta gaitzeaz eta gaitzeaz. Edozein modutan, edozein kontekstutan, Hori lotuta dago bakoitzak duen bizitza estiloarekin eta bakoitzarentzat onargarria zer den eta onargarria zer den ez den horrekin. Claro, oso pertsonala da. Nik nola gauza asko bai esan duen bezala Twitter ez dut erabiltzen, Facebook ere ez, baina da ditut horretarako, baina erabaki bat izan daiteke. Edo ez du telefono hartzen lagun batekin nagoenea, o dena delakoa. Hortik aurrera bakoitzak zer egiten duen norberaren ardura da. Baina irutzen zait gazteek edo umeek incluso irizpiderik ez dutenean, irakasleen eta gurasoen ardura dela irizpidoiek ematea. Ze bestela, erabeliko dituzte edozein kontestutan, eta edozein ekin daudela edozein lekutan. Eta nerezat hori ere zaindu behar den gauza bat da. Oso interesante izan zen maitek egin zizuen galdera bat, egon zen bera, bueno, aipatu zituen gauza batzuk eta esan zuen, e, irakasleak kompetentzia e, digitala garatu behar ditu, eta esan zizuen, sentitzen zarete digitalki kompetenteak? Eta egon zen hor, iz, ez baju bat, ez? Edo, edo bai, Eta niretzat hau ah, oso interesantea da, eta gero nik esango dudanaren bukaeran esango dudanarekin oso lotuta dago. Bota ingo dut beste gabe gainetik, ze gauza bat da nire ustez, gaitasun digitalak izatea, eta beste gauza bat gai sentitzea teknologikoki gauza bat erabiltzeko. ja, ni behar bada dete dezaket test bat nire gaitasun digitalan neurtzeko, eta behar bada behatziko mazortzi bat aterako dut, baina nire percepzioen eta nire sinismenen eta nire sentipenen eh, inkesta bat pasako balidate, kompetentzia berdinen gainean, baina nire percepzioa lantzeko behar bada etzen zen izango. Inkluso alderantziz, batzuk sentituko dira oso kompetente, eta gero benetan, ba, gabezi asko izango dituzte, ez dakita zaldu nahi zen. Bai? Baina badago nola diferentzia bat, eta nik adibidez nire tesian kompetentzia digitalez hitz egiten nuen arren, irakaslei ez nien neurtu behien kompetentzia digitala, baizik eta beraien percepzioa, beraien kompetentzia digitalaren gainean. Zen ez banai sentitzen gai ez dut erabiliko naiz eta berez gai izan. Ulertzen. Bai? Ordan oso interesantean nire ustez maite korrela bota zuen baina noretzako klabe handitako bat ere hor dago. Bai? Horra gusten du. Irakasle guztiak ez hitzaileak dira eta horien funtzioa ez da bakarrik ikasarloa irakastea, ikasarloen bidez ikaslea bizitzaren eremu guztietan modu egokian prestatzea baizi. Ta oso lotuta dago lehen esaten nuen, nire ustez oso lotuta dago lehen esaten nuen horrekin, ez? Azkenean ez gara ez hitzaileak eta gure lana ez da ez dakiz zen bat kompetentzia e, laguntzea soilik, baizik eta bizitzaren eremu guztietan modu egokian prestatzea baizik. Alegia, ze jarrera izan behar ditugun, nun egon behar dugun modu batean, nun egon behar dugun beste batean, noski hau ez da ezitzaien kontua bakarri, gurasoen edo ezitzaie, etxeko ezitzaien kontua ere izango litzateke, baina iruditzen zait esan eta kompetentzien testuan edo dekretuan balin badago pista handiak ematen dituela gaitasun digitala lantzerakoan ez dugula bakarrik teknikoki pentsatu behar, baizik eta testu ere kontutan hartu behar dugula, eta noiz ez, noiz bai, noiz nola, horiek ere, erantzun behar ganit Gero esan zuen baita, nolakoa, Xabierrek esan zuen hau, bueno, idatzeta zogan, nolakoa ezkuntza eredua, alakoa ikaslearen irteera profilaren ezaugarriak. Alegia, bueno, nik tesian ere landu nuen pixkat, ze puntaraino lotuta gote dagoen, irakasle batek ezkuntzaren gainean duen kontzepzioa bere tresnak erabiltzeko moduarekin. Alegia, irakasteko irakaskuntzan zentratua dagoen eta e, nola baiteko enfoke tradizionala edo irakaskuntzan zentratua duen irakasle bat azkenan ez dagoela hain irekia tresnak erabiltzera. Eta tresnak erabiltzera irekia balin badago ere erabiliko duela oso modu tradizionalean. Baiko igoko ditut modelera ez dakitzen PDF, pues primeran, ez? Osea, papelean eman beharrean hor dauzkate, lana jasoko ditut, dena egingo dut berdin, baina dena jarriko dut eskuragarri. Horrez dago inungo aldaketarik eta hor teknologia bera ez da inoiz disruptiboa ez elementu bat eh, modu giltzarri batean integratuko duguna, bai? Besterik gabe eskuragarri dago. Ordan oso lotuta dago berez hezkuntza eredua dugun kontzepzioa ikaten aurrean dugun jarrerarekin. Hori da ni pentsatzen dudana. Da nola baita zena tesia, baina bueno, gero nahi zuena esan, eh? Ta gero hau ikasle, ikaslearen irtera profila irakaslearen ezaugarren ispiurik nagusiena da. Eta nire tesian ezatia hondi bat erori da zeni, zentratu nintzen irakaslearen erabilera. Zergatik, ba, ikasleak erabiliko duelako irakaslearen arabera. Nire ikasleak erabiltzen duten Moodle, nik eskaintzen didenaren arabera. Nik ez baditut PDF-ak igotzen, ez dut utza izango. Nik ez baditut foroak sortzen, ez dituzte foroak izangoa. Nik ez badut sustatzen e, wiki batean lana, lan kolaboratiboa egitea, ez dute egingo. Horregatik beraien bizipena ere oso ezberdina da irakasgaitik irakasgaira, nere gana etortzen dira eta mudela erabiltzen duten modu batean, beste baten gana juten dira, eta igual ez dut erabiltzen, beste baten juten da, eta igual askoz gehiago erabiltzen du, edo askoz gutxiago, bai, orduan, bizipena irakaslearen araberakoa da, eta hortaz, irakaslearen gan, zenbat ardura jarri behar diren hori ikusiko dugu, baina egia da irakasleak determinatzen duela ikasleak nola erabiliko duen tresna konkretu bat. Bai, orduan, irakaslearen gan, berez, handia dagoela iruditzen zaik. Tatzo, publikotik egin zen galdera bat, e, irakasaren eskutzi behar den edukiak sortzeko aukera. Bueno, haiteko nik ez dezko bat jaso nu, esan zu nuen, erantzun bezala, bueno, ez dakit, olako bat irutu zitzaidan. Nik uste dute sortzeko hori desglosatu daitekela, ale, behar bada irakasle batek ez dauka denborarik edukiak sortzeko, baina bai pentsatzeko, bai diseinatzeko, eta diseinu horren baitan sartu behar dira tresnak. Alegia, tresnak honek balio dit honetarako, eta nire irakaskuntza ikaskuntza estrategiaren barruan sartuko dut honetarako. Gero igual ez daukat denborarik eh, galderen bankua egiteko, eta ez dakiz zer egiteko, eta ez dakiz zer egiteko, bueno, ba, egin behar dit beste batek. Baina ni pentsatu dut, eta ni diseinatu dut, eta tresna hori neukan buruan, ez dakita saltzen nahi zen. Erosketa egitera goazenean zer da gehiago kostatzen dena? Erosketaren zerrenda egitea edo dendara joatea. Ni dendara joaten gozatu egiten dut. Itze egin, hau, berko, ez? Bueno, zarauten gozada bada, ni jendea hor ikusten dut, bestera ez dut ikusten. Baina zaiagoa da pentsatzea azte guztian zer jan behar den, zer dagoen, zer ez dagoen, hau eta gustatzen, beste gustatzen zaio. Ardura pentsatzea da eta diseinatzea da. Sortzea hortan bat batentzat bere lana izan daiteke, eh? ez da. Hortaz nezako galdera hau nik ulertzen dut galdera hau, baina iruditzen zait sortzeko honen baitan urrats asko daudela eta behar irakasleak bai arduratu behar duela, diseinuaz edo erabaki batzuetaz, eta gero, egingo dizkiote egin beharrekoak. Maitek berak ere esaten zuen, ez? Irakasleak Mondragonen ematez dizkiotela gauzak, eta berak diseinatzen zituela, baina irakasleak esaten dio, zer egin behar duen. Eski, irakasleak diseinatu behar du bere estrategia, eta ikateak hor txertatu behar ditu. Hortaz, bi hauek utzi dituz, azkenan irakasleen e, faktoreetan, edo irakasleen gan eragiten duten faktoreetan zentratuko gara, niretzat oso garrantzitsua irakasleak erabat eta duelako nola joango den ikaslearen irekaskuntza esperientzia, nola baita, Bai? Desa da egon zaitezkete, eh? Noski. Baina, bueno, gero matizute aukera, hemen jartzeko, nahi edizuna esateko, lujo bada. Sarrera bezala, diapositiba hau bakarrik eta utziko zaituzte pixka pentsatzen. Bale? Irkaten erabilera eta sinismenak zen izen burua. Erabilera, ni hausartzen naiz esatera oroar eskasa dela. irakasle irakasleen gainean. Noski, kasu bako itzartzen bali madugu, denetarik aterako da. Baina oroko hortzen aste bali magara, uste dut ez dela erreza, de hecho, e, zentro bat, inkluso unibertsitate oso bat, transformazio digital batean sartzea oso komplikatua da, eta hor urratsak ematea oso komplikatu da, beraz normala da maila batean geldo ematea, baina bueno, 2006an gaude, orduan. Ba, normala da, baina ezin gara gelditu. Bai, orduan, nire ustez gargo horkoz nahikoa eskasa da, baina bueno, nik uste transformazio digitala horren baitan, bai ikastolak, bai eskuntza zentro publikoak, bai unibertsitateak guztiak, publikoak eta pribatuak bide horretan daudela, zuzenak edo ez, hori ja norberaren erabakia da, baina irutzen zait erabilari dagokionez gaur egun oraindik fiskat eskasa dela. Eta askotan, irakasleriaren borondatearen araberakoa dela, alegia bere motivazioaren arabera, hori unibertsitatean erenik egunero ikusten dut. Batzu gaude supermotibatuak, eta bueno, irutzen zaigu ikasleak ere e, ba, motibatzen dituen tresna bat dela, eta beste batzui ba berdin zaie. Orain dik pentsatzen dute ere e, bukaerako azterketa euneko euneko pixuarekin, orduan. Borondatea ez terresnen aurrean bakarrik bezik, eta borondatea asko dago gure, gure baitan suposatzen duen aldaketa horretan. Bai, Orduan, eretzako galdera dira zertarako eta nola erabiltzen dira, alegia, helburu bat jartzen zaio tresna bakoitzari. Tresna bakoitzak helburu bat izan behar du. Eta irakasleak gai izan behar du helburu akademiko eta pedagogiko bat jartzeko el, tresna bakoitzari. Inkluso, ze zehar kompetentzia landuko ditut tresna honekin. Alegia, hori duztia, oza, irakasgaiarekin gure programan edo gian edo ez dakit nola daitzen dio zuen zuen <laughs> zentroan edo egiten bali baduzu irakasainan abintzat, gu beti izaten dugu, irakasgai honekin hau hau hau landuko dugu, kompetentzia orokorra hau, kompetentzia espezifikoa hau, ez ja, baina, eta ze tresna? Eta tresna horiekin, ze kompetentzia? Edo ze gaitasun? Edo ze balore, inkluso, ze baloreak ere tresenatzen badaude. Bai, pedagogikoki integratzen dira? Ze hori da, hakoetako bat. Tresnak erabiltze gutxagatik, ez dute zertarako barioko. Tresnak pedagogikoki integratzea da guztion erronka. Bai? Suposatzen da, galdera hauek erantzuten taiatuko garela, eta isilduko naiz pixkat, ondo iritzen malima zaizue, lanerako preste etorri zarete ez Hemen gainera oso goxo gaude, kanpoa baino beto. Honek esan nahi du binaka, bos minutu, bare esnatzen, pixkat esnatzen juteko eta berotzen juteko. Gustatuko litzatake galdera nagusia berantzutea, dela bi galderetatik lehenengoa, zein faktorek eragiten dute zuen ustez, berdin da ze ikasketa maila, berdin da ze ematen dugun, zer ez, ze faktorek eragiten dute irakasle batek erabakitzeko, ba, tresna hau erabiliko dut, edo hau ez dut erabiliko, erabiliko dut, hau, edo hau erabiliko dut, onela, onela eta onela, edo Moodle erabiliko dut bakarrik pdf igotzeko, edo ez Moodle erabiliko dut ikastaroekin, e, zereginekin, taierrekin, ez dakit zerrekin. Ena izain Moodle eh? edo zer, izan daiteke. Bai? Onda iritsi zaizuen? Amaia baina zureak ez dit balio. Zurea badakit. Bueno, itzein tiskat hau berotzeko bakarri da, ze gogoratu, galdera berdinak ero, talde handiago batean, landuko duzu duzuera, orduan, lehenengo И буксуем глине От такой работы Загибает кровь Ядые солярий И по магазинам Разные заботы fast. Bueno, nisto. Posten naiz, eh? Post. Poriki, poriki. Bueno, posten naiz, ez nuen espero lako zara parta ez dakiten akustika txarra delako. Edo asko hitz egiten aizatelako, de etxo gure asmoa musika jartzea zen. Ruper Ordorika jauna jarri behar nun, baina alperrik izan da, zaitzen zuten. Ondo? Desa hogatu zeate? Zenbat irakasle zaudete hemen? Berdin zait maila. Irakasle lana egiten duzuenak? Bale, horregatik galetut, desagogatu zeate. Ondo? Hor usten dugu bere horretan. Orain galdera berdina, bueno, horain zatitxo bandik azalduko ah, du, baina oso labur. Eta galdera berdinakin jarriko gara, baina ia pixkat talde handixeagoan, da guztira, eukiko dituzu amos minutu, pixkat zuen ideiak ordenatzeko, zeka ideia da bateratzea pixkat. Ose, lau pertsonalek hartzen bagara, ezin du izan denek esaten duten jartzen dugu, bai, gutxo gara bera, saiatu forma ematen, inkluso ideia berdinak itzen buru berdinean jartzen, ba, postitekin egingo genukeen hori, fizikoki, egingo dugu pixkat e, online, bai? Baina, bueno, edozen gazutan, hiru marko aipatu nahiko nituzke, bai, hau atzo aipatu zen, tepak, ez dakit eh, gogoratzen duzuen, Gero, ezagutuko dituzue behar bada, eh? gainera irakaslea bali mazarete, ezkuntza munduko azarete ni baino askoz lehenagotik, orduan, ba, bueno, ni baino askoz gehiago bere jakin dezakezu, Berrikuntza erabakia prozesua aipatuko dut eta teknologia onartzeko eredua ere bai. Bale? Iru dira, bukaeran e, referentziak daude, bueno, zuek orain eskuragarri dituzuen transparentzietan ez dago dena, baina lasai nik erabiliko dudana hemen, amarteritatik aurrera argitaratu dagoen da, baina bestela erantzun asko zeuden, eta orduan ba, kendu inditut. Bale? Tepak, bueno, atzo ipatu zen, bai? E, bueno, ez naiz errepikatuko, nahiko argi gelitu zera uste dut, kastainoak esplikatu zuen, oso ondo esplikatu zuen, nola hiru dauden, edukien jakintza horretan, e, ba, bueno, nien hitzak esartuko, ze azkenean ba, edukien jakintzan ez dugu zalantzan jarri behar, suposatu dezagun irakasleak edukien jakintza hori baduela, ez, badakiela hitz egin behar duen horretaz, beste gauza bada gaiote den teknologikoki e, tresna horiek integratzeko, beste gauza bada pedagogikoki metodologia oso bat diseinatzeko, estrategia bat garatzeko gaiote den, eta beste gauza bada ere, teknologikoki baina modu integratu batean pedagogikoki gaiote den tresna horiek ere integratzeko. Bai? Orduan, hau pixkat badoa gaitasun digitalen e, historia horretatik, eta niz zentratuko nintzateke hiru hauetan, gaurkoan behintzat, edukien kontua ez, ez jartzeko. Bai? Suposatu ezagun edukietan aditua garela eta ez dagoela zarantzarik. Orduan, egia da, ba, nola baitu lertzeko pertsona batek, irakasle batez zergatik erabiltzen dituen tresna batzuk bai edo ez, eta nola erabiltzen dituen edukietatik arago, ba, jakintza teknologikoa eta jakintza pedagogikoa behar dituela eta inkluso jakintza teknopedagogikoa nola baita esatearen ere behar duela. Horruzten dut, gero egin behar galderaren erantzunean berriro pixkat hortik ere joan zaitezten. Vale? Badago beste eredu bat, berrikuntza erabakia prozesua honek esaten duena da, ez da berez prozesu hau ez da bakarrik teknologiaren e, onarpenerako edo teknologiaren erabilerako, baizik eta edozein berrikuntza, pertsona batek edozein berrikuntza bere egiteko momentuan erabaki hori nola hartzen duen, bai? Ulertu dezagun berrikuntza kasu honetan dela, ze asko aipatzen da teknolo ezkuntza eta teknologia lotzen dituzten gaietan, demagun berrikuntza dela teknologia txertatzea nire irakasle gixako lanean, bai? Ordan hori da emango dio dan aldaketa, ba dela ez dakizen bat urte, ez nuelako egin behar. Orduan, suposatzen da prozesu honek esaten duela hasiera hasiera batean berrikuntza horren berri izan behar duela. Pertsona horrek alik irakasleak jakin egin behar du tresna hori erailtzen, jakin egin behar du tresna horrek zertarako balio duen, zer den posible. Horrelako ezak izan bate galdera, bai? Lehenengo ezagutu egin behar du, gero pertsuazioa edo konbentzimendu fasea dago alegia, gero nolabait sinistu egin behar du on egingo diola. Onura pedagogiko batzuk ere izan ditzakela ez diola sepulako karga suposatuko, o sortu behar dizkio sentsazio positiboak. Sortu behar ditu, sortu behar dizkiote, hor du. Baina, ez badu sentsazio positiborik ez da bai gerturatuko. Bai, bain ezagututa eta sentsazio positiboekin berdintzain nondik dato zen. Erabakitzen du, printzipioz baiezkoa. Baiezkoa erabakitzen badu, ezarri egiten du edo erabiltzen hasten da, Ta gero torri daiteke baiestena, eh, baiestapena, alegia. Ba, deitu ze ondo, ez? Pentsatzenuen guztia edo ez. Ta behar bada bueltatzen da ona. Ta berriz nola bait konbentzitu behar du bere budua edo ez, bai? Norten da pizka prozesua? Naitaz naiz ai gehiegi sakontzen zuek ere zuen bueltak emateko horri, bai? Baina nola bait Ba, prozesu horrek eragiten du, ja, aipat aipatzen dira sentazio positiboak, sinismen positiboak, egon behar dutenak, bai, motivazioa, inkluso. Hau antzeko zerbait da, teknologia onartzeko eredua deitzen zaio. Bueno, batetik, kanpo aldagaiak egon daitezke, kanpo aldagaiak izan daitezke adibidez jartzearen. Ba, informakiteka fakultatean, segure aski, tresna bat hartzea, ez dela inbeste kostatuko, ba, segure aski, oitua dagoelako tresnetana, eta behar bada, bueno, deustu mentzat, zuzen bidean, ba, bai, e, irakaskuntza, ikaskuntza prozesua bera ere oraindik igual tradizionalagoa delako, zaiagoa delako, buelta hori ematea, zailagoa delako, inkluso ikateak txertatzea, Ba, bueno, egon daitezke kanpo aldagai batzu, disiplinari lotutakoak adibidez, baina beste asko ere bai, baina kanpo aldagai bezala jartzen ditugu, eragin dezaketenak egungo ikateen erabileran, bukaeran. Bai? Kanpo aldagai eta zaparte, pertsiritu behar du erabiligarretasuna, hau persuasioarekin oso lotuta dago, alegia sinistu behar du balioko diola, zertarako, guk ez ditugu erabiltzen balio ez dizguten gauzak, sentitzen bali madugu zerbait zerbaitek ez digula balio, erabiltzen dugu? Ez. Pertsibitutako erabilerraztasuna, alegia, sentitu behar dut, gai naizela erabiltzeko, edo, e, igual komplikatua da, baina gai naiz. Osa, ez, ez du esan nahi tresna simple eta erraz bat izan behar duela, baizik eta nik sentitzea erraz, erraztasunez erabili dezakedala, edo bintzat bide hori egin dezakedala. Bai? Horrek sortzen ditu ekiko jarrerak. Bai? Alegia, e, sinismen kontu hori, Ba, erabilera ekiko erreza sentitzen bali madu dela, eta, eta baliagarria bali mazai, eta ba, seguraski jarrera oso positiboa izango dut. Sentitzen bali madut oso baliagarria, baina oso komplikatua dela, ba, etxita egongo nahi, seguraski. Sentitzen bali madu ez dela baliagarria, baina oso erresa dela, ez dut erabiliko. Oso erreza bali madu ere, bai? Osa, epi hauen nahasketatik jarrera bat sortzen da, bai? Jarrera horretatik, ateratzen dugu asmo bat, erabiltzeko edo ez erabiltzeko edo modu batean erabiltzeko edo beste modu batean erabiltzeko, horrek baliagarritasunean ere e, zuzenean eragin dezake eta hortik ateratzen da egungo tikaten erabilera. Zagit azaldu nahi zen. Bai? Ordan hiru hauek esplikatuta zen nolabait ideia batzuk emateko nundik nahi dudan joatea, baina juntzetezke nahi ez lekuti. <laughs> Hori horrela da. Bai? Gustatuko dake orain bai, lehenoko zalaparta berdinarekin, baina nik uste dut gelagatik dela, lasai. Egingo bazen dute, orain launaka, <laughs> bale? Launaka, amar minutu, gero pos minutu dituzue e, titan paden idazteko, bai? Ondo iruditzen dizue? Bale? Orduan lasai, amar minutu kematen dute. Bai, lehen egin dugu nola baiteko ariketa minimoa, ja pixkate sartu, sartu geha gaian, ez daukaztu ezertan nik aipatutako ereduetatik abiatu beharrik, da gehiago pues beste ideia batzuk igual mai gainean jartzeko, ez du gara balio zer zer pasatzen, vale? Eta gero bost minutu, ni jarriko dut bertan musika ezin dut jarri, kronometroa jarriko dut, ama bost jarriko dut guztira, zuek kalkulatu, zuek administratu zuen denbora, vale? Bai, bueno, gauzatxo bat. Ni hasiko naiz komentatzen, Ni hasiko naiz komentatzen, baina norbait idazten bali dago jarraitu dezake idazten. Vale? Hala ere. Gero nahi dugu gure ikasleek denbora administratzea. Demoraren kudeak eta oso garantzitsua dugu helduok ez egiten ez badugu. En fin. bueno, joango naiz aipatzen. Dagoena. Gogoratu nahi izuet ere lasai egon hau hemen idatzera dagoena, gero ere noski publiko izango da, baina edozein kasutan guk e, gaurko hiru saioko arduradunek gero egingo dugu dokumentu bat eta igoko dugu gora hemen idatzi denarekin. Beraz, lasai egon. bale? Bueno, zein faktorek eragiten dute atera da errastasuna? Bai, bueno, gutxora bera aterako da nin nahi nuena, baina oso ondo, zuek idaztea nahi nuelako. Bale, errastasuna egia da, sentitu behar dugula komplikatua ez dela, bestela ez gara sartuko uroietan. Bai? Gure lana erraztu egin behar du. Errastasuna, bere lana erraztean ikuste dut ere bi kontzeltu ezberdin direla. Gauza bada tresna erraza izatea eta beste gauza bada baliagarria izatea niretzako. Alegia, bere nire lana errazten badu da baliagarria delako, ez tresna bera erraza delako. Bai? Zaten naiz? Bai? Orduan, nik uste dut bere lana erraztearena gehiago dela era errentagarria eta eraginkorra izatearena. Bai? Gauza bada tresna erraza, eta beste goza bada erraza eta gainera oso baliagarria izatea. Bueno, hori da binomiorik ederrena. Bai? Norbaitek erabiltzen gustatu eta esatzen digunean, ez hau beti da praktika egokien edo praktika honen historia hau, ez? Normalean inkluso jatetxe bat gomendatzen digutenean, ez? Norbaitek esaten digunean askoz balio gehiago dauka eta askoz komentzimendu gehiago sortzen dugu dugugan. Urduan egia da, norbaitek inkluso gertuko batek edo modu antolatu batean zentro batek praktika egokiak eta praktika sinpleak plazaratzen edo partekatzen balin baditu, oso interesgarria izaten dela beste batzek ikusteko zer egiten duten. Kontua da oraindik partekatzearen kultura ere 2016an ez dakidala non daukagun. Ze ematen du inkluso gaur egun nire unibertsitatean ere ematen da, ematen du mudelen jartzeagatik gure PDF-ak eh, lapurtu egingo dizkigutela, guruak izango bagina bezala, ez? Orduan, aztego beto lapurtzen bat baina pentsa norbaite guri esplikatzeko eta praktiko goiek eh, ba, partekatzeko ba, kultura hori ere zabaldu beharko zen. Hemen aipatu da lau faktoren nagusi ikusten direla, lortu nahi den helburua suposatzen du dela tresna hori erabiltzean lortu nahi den helburua, baina nahiko nuke hau batean batek esplikatzea, ze talgu alidatzeta dagoen bezala, nek ez esplika dezaket. Zein da sarta hau esplikatuko duena. Hau, lau faktore, lortu nahi den helburua, osea, zein faktorek eragiten duten irakasleen erabankian. Lortu nahi den helburua, nola lortu behar hori, baliabidea, bueno, zein baliabide dituenez, denbora izan daiteke, baliabide teknikoak, ordenagailu propioa duen, ez dakit nondizu azten horregatik, te, baliabide teknologikoak, makinaria baute duen edo ez eskura, no, sarea eta dena delakoak. Lortu nahi den helburuarekin zer esan duzu, eh? Baina honek zergatik eragiten du nire erabakian. Behar bada lortu nahi duana ezin duanako egin, tresna batzuekin edo Bai, baina galdera da, zein faktorek eragiten dute. Horregatik galdetzen dut, zer esan nahi duen honek. Zagita saltzen nahi zen, eh? Egon nago galduta eta mez asaldu. Horrendik amarrak dira. Gulertzen, esan da, noski tresna bati helburu bat jarri behar zaio, beti. Helburu bat, de helburu bat jartzen ez diogunean, gero ez dauka ibilbide oso oparoa, ez luzea bezik eta oparoa, esan dut, e, e eman, eman korra zentzu horretan. Egia da beti izan behar duela helburu bat, behar bada, helburu falta izan daiteke faktore bat desastrerako, ez? Esanet, arrakasta eza eh, lortzeko, bai? Hori nahi nuen ulertu. Ikaslearen profila, esan nahi du, bere gaitasunak, dituen gaitasunen arabera, Bai, zentzu horretan hori ez dut aipatu, baina e, lasaitasun mezu bat didatzeagatik ikerrelariek esaten dute ik, irakasle batek ikasleekin esperimentatzen hasi, esper, nola baita esatearen, eta benetan aldaketa bat somatu arte ikasle horietan lau urte pasatzen direla. Lau urte horien ondoren igartzen omen da ikasleengan edo motivazioan, edo errastasunean, edo gauza faktorez berrinetan eragina izan duela, eta orduan irakasleak esaten du, uzi ondo, ui, eta orduan hasten da irakaslea bera esperimentatzen gauza berriekin. Ez dakit azaldu nahi zen, bai? Baina zentzu horretan esan nahi nun, e, hau ere, ikernariek ere aipatzen dutela, faktore bat moduan, baina ez dela faktore bat e, inmediatoa edo bere alakoa, eta eta gainera, segun ze, irakos, segun ze ikasketa maietan gaudeten, gurekin ez daudela guzte. nahi, nirekin ere ez, eh? nirekin daude segila bete, Orduan, nerekin neuko dute esperientzia bat, baina gero sei betetara beste baten gana doaz. Orduan, nekez, ez, jarraitu daiteke, bakoitzak bere erara erabiltzen badu, irakasle denon berdin erabiliko bagenu, ba, bueno, bala urteren buruan, ikasle horrek funtzionamendu bat ikuko luke, eta seguraski urratxak emango dituzke, baina karo, nerekin egon, eta gero beste batekin badago, eta hor, horrelako variazioak bali daude lagurte horiek bilakatu daitezke, amar. <laughs> Bai? Irakaslearen profila eta borondatea, noski hau da, gaur saiel lantzen ari garen guztiaren zentroa, ez? Bai, bere borondatea, asteko borondatea, baina bueno, borondate horretan ere eragin daiteke, motivatu daiteke, aitortu daiteke borondate hori, ez? Fiskat, saritu ere egin daiteke. Kanpo aldagaiak eskolaren antolamendua, hori aterako da gero, baina noski erakundeak edo instituzioak pisu handia du irakaslearen motivazioan, irakasleak dituen baliabidetan, irakasleak duen jarrera horretan testu ingurua, bueno, hau ja, e, berago izango zen, baina gurasoak erabaki administratiboak, gurasoak zergatik izaten duzu faktoreak direla, irakasleen erabakietan? ori ere psikia direnean, ez? Jaherari ez. Baina ba, gustora egiten da, ez? edo edo baiestapenaren fasean baiestatzen ari zara. Ze bestela zalantzak sortzen dizkizu, Bai. Konektibitatearen hau da aldagai bat ere, bazkenean ba, hori ere eh, zaitasun bat bada. Leia, nik egin dezaket erabiera intenso bat modulean ere gelan, baina kasualia batez, eta ez da noizean behin gertatzen, askotan. Gertatzen da, sareak arazoak ematen dituela ez nirean, nire, nik hauleak inagoelako, baina ikasle guztiak wifiarekin dabe, eta hor edo zein sortu daiteke. Orduan ba, egia da, aldagai teknikoek ere ez dutela laguntzen, ordu beteko saio batean edo bi orduko saio batean dinamika osoa pentsatu duztun bezala aurrera eramateko. Gero tresnaren, hostuz, ze ondo, tresnaren aldagaiak, formazioaren beharra, bueno, gaitasunena, aldaketen aurrean jarrera, irekiak egotea, ez, azkenean suposatzen dut aldaketetara, eta teknologia horiek txertatzera, beldurra kontrola gantzea, zerren kontrola? Ikasleen. Ikasleen kontrola? Atzera egiten zen. Noski. Bai. Gero, ez jakintasuna eta ezagutza gabezia, tresnarekiko, ez, ez erabiltzeko garaian, suposatzen du dela gaitasunari begira, ez? Gero, eragin kortasuna helburua lortzerako, nalik balio didan edo, ez? Ikusten duzu, ebiskat, ideia nahiko antzekoa gabiltzala bueltaka, motivazioa, jarrera motibatzaia eta hortan sinistea, hori da, lehenengo burratsa edo zein gauzetan ez honetan bakarrik, bizitzan, zinisten ez badugu nekez lortuko dugu zerbait. Bate bat egiazten nahi da, interesa eta motivazioa, zein nahi da saboteatzen? <laughs> Interesa eta motivazioa ezinbestekoa dira, baita ere segurtasuna izatea erabiltzen den tresnan, Horretarako oso garrantzitsua da formazio egokia izatea, bueno, gaitasun ezari gara, bai tresnaren erabilpenean eta baita tresna pedagogiko kitxertatzeko gaian ere. Oso importantea zen hau, eta nahi nuen ateratzea. Gaitasun digitalak oso ondo, baina gaitasun horiek digitalak direnak erabili behar ditugu baita pedagogikoki integratzeko. Alegia, tresna baten erabileran gaur egun gero eta errezagoa da. Mugoki hor bat erosten duzuenean zema denbora tarratzen duzu menuak ulertzeko. Egun bat, di, iru, bost, asko jota, ez da esatearen, eh? Esan ez du inor gaizki sentiaraztea nahi, baina zenbat behar dugu, eta orain dela urte batzuk zenbat behar genuen. Ez? Zenbat, denbora, gaitasun teknikoa gaur egunia hartzen dugu nahiko erraz. Beste gauza bada, hori estrategia baten barruan, ikaskuntza irakaskuntza estrategia baten barruan txertatzeko zezaitasun ditugun. Eta hori niri ez didate erakutsi, deustun ere, eta mabi urte noa. Orduan, hor badago, alegia, ematen diguten trebakuntzak zein foke du. Enfoke teknikoa du, enfoke pedagogikoa du, gureak teknikoa du gaur ez. Bueno, ni desagoatzen ari naiz ere. Eta, demora falta handia ere badago, karo, hori da baliabide bat gehiago. Lehen esaten izuna, egia da, guk erabakiak, irakaso bezala erabakiak hartzea dagokigu. Beste gauza bada, tresna hori prestatzeak ekartzen duen behar duen denbora, ematen ote zaigun, edo eman behar ote zaigun, beste batek egin dezana, egin behar badu. Bai? Baina denbora eskatzen du, zerrigorrez. Inguruak eragina duela pentsatzen dugu, ikastetxean lankideak motibatuak badaude eta bide hori jarraitzen badute, ba hori beti da, ez, aintzindariek eta inguruko berrizaiek beti motibatzen gaituzte eta hoiek ondo identifikatzea eta inkluso lidergo puntu bat eukitzea ere oso garrantzitsua izaten da. Jarrera positiboa, motivazioa, horretan eragiten duela, alegia ingurukoek, irakasleen egon ez are zailtasun bezala ikusten da, noski, baina hori motivazioekin oso dago, motivazioa ez da bakarrik bere lanarekiko, bere duintasun laborala, kontraktuala ere oso garrantzitsua da, bere egonkortasuna, bere ziurtasuna, bere etorkizunarekiko. Horre guztiak eragingo du motivazioan, inkluso nola hitz egiten dion ikasleari, ez bakarrik teknologiak hartuko dituen edo ez. Baina hori ere bada ez delako saritzen. Ez da zaituzte aitortzen, pertsona guztio behar dugu aitortza, soziala, laborala. Hori gabe, aguantatzen dugu denbora bat, baina noiz arte. Baina hori da, osea, oinarrizko behar bat, behar bat, asetu gabe balin badago, ez garena ondo egongo. Irakasen egon kortasuneza ere, zaitasun bezala ikusten da, bueno, bai, ikastetxe ikastetxera zabiltzanean, ez, bueno, ba, ikastetxe bakoitza gainera gero mundu bat da, ez, bueno, ni maila horretan naiz zibili, baina jende asko daukat inguruan, ordu ematen du, ikastetxe, zentro bakoitza mundu bat da, inkluso ez teknologietan, baizik eta bestelako pedagogia enfokeetan ere mundu bat da, horrek ere ez du laguntzen garapen horretan progresiboa edo graduala izaten, Formakuntza praktikoagoa eta movimentukoagoa, nes esan nahi du? Behar dela, betxatzen dut. Bai? Zuzenean, ez? Azten da. Bai. Bai, momentuan gainera erreza ematen du, eta ez ba, ingo ez, baina gero egia da hartze zu berriro eta gero faktor, kanto faktoreak wifi eta konexio <laughs> lotxagarriak, terapia grupala da gorkoa, eh? Ikate dinamizatzaiek eta zundaritzak erabakitzen dutena, legien hola parte hartzea ere ez dagoela suposatzen du sobermatua ez, edo ez dela intzat hartzen irakasleriaren bizipena, zeketo doan, eh? Esan, eh, Ez bali naiz ondo interpretatzen ari, eta beldurra arazoak sortzen direnean, ez zerbait berriaren aurrean, edo, babetu dugu. Bai, lasai, lasai, lasai. Ondo, ondo, ez hori nahi, nahiago dute. bakarrik sentitzen zarelako ere. Konektatzeko, konektatzeko edo baina orduetan bainoago izan bai, beste orduetan bai zakitzen, hori onin bukatu zaitu bat egin, eta gizertarako bai arrazoan, ira, egin eta berriro. Bai, bai. Egia, bueno, uste dut lotura daukala esango dudanarekin, nik adibidez, nahi nuen egin eh, mini proba bat esango dut, ez delako azterketa da baina mini proba bat, Moodlein bitartez, galdetegi batekin egin nahi nuen, baina karo denek batera egin eta presentzialki egin baina eske ziren laro gehieta mar. Ezin ez bakarrik egon hor. Osa, ordenagailu bakoitza gainera Windowsak dira. Orduan, vamos, horretorri daiteke edo zer gauza. Laro gehieta mar Windows, laro gehieta mar konexio, laro gehieta mar galdetegi, batez eh, bat ez da enteatzen ezertaz, bestea berrez oso aurreratu dago, hor ezin zara bakarrik egon, ez? Orduan, egia da, gauza askok beldurran handia sortzen dutela arazo baten aurrean ez, ez daukazulako inor alboa, nik hiru banitu nirekin, teknikoak, egingo duke. Baina mugatua daukat nire jarduna ere, esan nahi dut, beldur kontu bat da, eh? baina eraman zazu hori aurrera. No. Hau nondik atera gara? Eta hau zer da, saboteo bat da, no? Zer da? Bueno, ez dakit zer den. Eh? Edo nia inez galtzen. Ja, ja. <laughs> bueno, uste dut nahiko argazki politatera dela, ez dut ordenatuko orain, baina nahiko argazki politatera da, kenduta azkenengo parrafo hau ez dakitela nundik atera den, ez ze irakurtzen duzuen. Baina, bueno, horruzten dugu, Amarrak eta goita zortzi dira, benaz, berez bukatzen da, orduan, birklanteatuko dut, pentsatuta neukana, ondo irutzen bali mazaizue. Ze Benez hau zen galdera nagusia, baina gustatuko litzai dake, gutxienez, josi dago, edo, Xavier, gustatu nahiteke pixka, pixka, pixka, bos minutu. Amar, uste ikusten dira zue, ez? Habe egin dugu. Claro, hoi dira faktoreak, ez? Aipatu ditugun guztiak hor daude, gainera, bai? Nola eragin daitek, nola hobetu daitezke baldintza horiek? Ez, claro, baldintza horiek gainera eskaxak, non azkenean trabak besterik ez diren. Nola hobetzen dira baldintza horiek? Nork egin dezake zer? Irakasleak zer egin dezake? Instituzioak zer egin dezake? Gobernuak zer egin dezake? Bai? Eh, dedikatuko izkigu post minutu? Igual aldamenekoarekin errezago? Eta azkarrago kudeatzeko errezago? Baina berdin berdin gero gustatuko litzadake idaztea nahi balin baduzu egun komentatzen da idatziko dut edo ikusiko dugu. Hen gustatuko litzakeena da 5 minutu hartzea aldamenekoarekin edo baina hori aldaketa gehiek egin gabe atera diren gauza hoiek baldintza eskas hoiek nola aldatu daitezke edo zer egin daiteke horretarako. Zuen ustez. Vale? Bai. Venga, 5 minutu eskainiko dizkugu. Zuek zer, txirriña entzun eta berdin da, ezta? behar demora gehi izan. Irakurriko dut hemen dagoena, inor zerbait egitu nahi badu gehitu dezala, bale? Nengo gabe. Denbora ere oztopo bat izaten da, e, faktore bat. Proposamenak. Formazioa sistematizatu behar da. Sistematizatu denboran, sistematizatu enfokean, sistematizatu nondigoaz, Bera. Bale, bale, bale. Xaxerretu. Etengabeko formakuntzarako, gobernuak baliabideak jarri behar ditu. Gainera, formazio hori eskolei egokitu behar da. Denontzako formulak ez du existitzen. Hori egia da, arazo handietako bat dela. Bai, bai eskolaren tamaina, bai eskolaren inkuso ubikazio geografikoa. Ez daukas irikusirik eskualde batek beste batekin. Ez da ikasleen perfilak ere eskola batean edo bestean, eta zesanik ez geografikoki banatuta. Hasierako formazioa hezkuntza fakultatekoa etengabe eskoletan sortzen diren beharrekin konektatu behar da, ez? Oso deigarria da e, irakasle eskoletatik ateratzen den jendea ez dela prestatua sentitzen. Egia da gradu bat edo karrera bat ikasi dugun guztiok sentitu dugula hori. Nik ere sentitu duen, eh? Osea nahi ez da ez da zerbait irakasleen eskolakoa ateratzen zaren unibertsitateak berez hortara ere badoa enfokatua, ez? Piskat ateratzen zara ez espezialista, ateratzen zara jakintarlo ezberdinetan aritzeko moduan, ez? Orduan, baina egia da behar bada hezkuntzak duen ezaugarri kritiko hori gizarte baten garapenerako, ikuso herri baten garapenerako, ba, bueno, behar bada behar du beste enfoke estrategikoago bat, eta sentsazio hori ere arindu beharko litzateke. da berdina, ingeneri bat izatea kapaza edo zer gauza egiteko eta bere bidea hautatzea, baina hezkuntza hezkuntza zari garenean ba, beste enfoke bat beharko luke, ziur aski esperientziak, beharrak, alegia, errealitatera, gertuago egotea. Hormakuntza jarraia eta goiti beherakoa, zesan nahi du goiti beherakoa? Zipxika, sonatzen du pixkatola. harrera moduko bat, gainera, eh? Osea, harrera ez dut esaten kaixo, eh? Ezik eta hemen hauek gara, bai, hola funtzionatzen dugu, baliabide hauek dituzu, baliabide hauek ez dituzu. Esan, eh? Lasai bota gozak. Gailu teknologiko azpigituraren hobekuntza eta mantenuan. Hau sentitzen duzuen? Baliabide tekniko gutxi daudela? Eskasak direla? Zertaz ari zarete zehazki? Kuriositatea da, eh? Ez, ba, bueno, ba, askotan ez diela martxan jartzen dituzuneako, ba, bateria gortu delako, edo, edo ez dielako kargatzen jarri, edo... Windowsa? Hau, claro, denetik, denetik, ez, edo, edo zea proiektoren bombila, edo e, horren behar du, nola baitere persona bat, edo talde bat, edo egunera bai, zain materiala. bat, pertsona bat baino gehiago. Edo gehiago, noski. Bai, uh gainbegiraketa eta laguntza ezarri. Alegia, egiten dugun horri edo ikateak erabiltzen ditugun modu horri gainbegiraketa bat jartzea, esan nahi du? <laughs> Tokatu zaizu, sentitzen dut. Bueno, e, bai, a ber, esan dut, behin, iristen zela, eta horretan lanean ari zela, e, arazoak sortzen direnean, ez, norbaitek jakin bardu zertan ari zeren, edo, edo norbaiteko ba, hilduak markatzen baldin baditu, ez? Zeo zer gertatzen denean norbaiten gana juntzaitezke, edo ez? Orduan, ba, bueno, norbait egotia, norbait Referentzia batzuk, bai, ez? Ba, besa eta laguntza eta, ez? Araz gana ganatzeko. Mhm. Aipatu nahi zuen zerbait gehiago? Idatzita ez dagoena? Bueno, nik era dokumentu honi diot, eh? txukunduko dut pixkat, eta jarriko dut, e, txuk, sasen dut, idei asko errepikatzen diren lako eta orduan emango diot forma, eta eta jarriko dut publiko. Itxi gingu dugu ondo irutze bali mazai zuen. Bai, izango da nola baiteko laburpen bat, baina era berean abiatzen da nire tesitik, baina oso lotu dago, ze tesi bat egiteko ez duzu inor berezi izan behar, tesi bat egiten duzu nahi marruzu lana. Orduan, nik otatuko dudana zuek esan duzuena da, bai? besterik gabe ereduetatik abiatuko naiz. Vale, oso labur esplikatuko dut, baina bueno, nik aztertu nuena zen, ez zela inbeste gaitasun digitalak eragiten zuela, e, tresna bat txertatzerako orduan, baizik eta gaitasun hoien gaineko nire auto eraginkortasunaren, erda, erderaz egin honik tesi autoefikazia ditzen zaion, baina auto eraginkortasuna esan nahi du Euskaraz, gaineko sinismenak eragiten dutela benetan. Alegia, ni nola sentitzen naizen tresna horren aurrean. Sinismen hori gainera hiru izan behar zuten eta hortik ateratzen dira. Alegia batetik da gai sentitzen oten naizen tresna hori, bere menua, bere navigazio esperientzia hori erabiltzeko erraz eta eroso gai naizen. Beste gauza bada irakasle bezala gai oten naizen ere metodologia batzu pentsatzeko, estrategia batzu pentsatzeko, ze zuek ba, asko behar bada irakasle eskolatik atera zarete. baina unibertsitatean lan egiten dugunak printzipioz ez gara atera hezkuntza fakultatetik niri inork ez zer esplikatu. Esan nahi dut, pedagogikoki ingenieri izan da, egon, ki beharko dut gaitasun bat metodologia hori guztia diseinatzeko. Eta gero gainera, teknologia horiek modu pedagogiko batean e, txertatzeko diseinatu dudan estrategia horretan. Eta iruetan eroso eta ziur sentitu behar naiz. Bizitzen egiten dugun edo zer gauzetan bezala. Ziur gauden gauzak egiten ditugu normalean hobeto bai? ziu sentitzen garenean. Naiz eta behar bada, ni inglesez hitzaiteko gai izan naiteke, baina ziu sentitzen ez banaiz, ez dut ondo hitzein go. Bai? Hortan ez da inbeste ni daukadan gaitasuna, zenik egin dezaketa azterketa bat, eta sekulako nivelatako zait igual. gero, azten ez izketan, eta zer. Nondago dago urduritasuna. Bai? Hortan, ateatzen zien, hiru horiek eragin zuzena zutela, irakasle batek, tresna bat erabiltzeko duen jarrera horretan. Era berean beste bi eredu hauei geituta, persuasioari edo eh, no, hau dago, ze dago aurrekoari lotuta, ez? Hemen gero ulertu dezazuen. Hemen jarri ditut bi zirkulo turkesa, ikusteko horretan bakarrik zentratu naizela. Hori era bat lotuta dago pertsibitutako erabilerrastasunarekin. Alegia, ze puntutan aino sentitzen dut gai naizela. Modu erraz batean hau erabiltzeko. Baina gero, onura pedagogikoen gaineko sinismenak ere oso importanteak dira. Orokorrean esan da, baina da azkenean, errentagarria izango zait? Osean, balioko di mereziko du. Hori erabiltzeak, emango dio dan, edo eskeniko dio dan, denboranekin, orduan, bi eredu hauetan, persuasioaren fasea oso garrantzitsua da, sortu behar direlako iturri ezberdinetatik eta metodo ezberdinekin, baina konbentzimendurako eta jarrera positiborako sentsazioak sortu behar direlako, eta hori oso lotuta dago ere baita, ba, e, onura pedagogikoen gaineko e, sinismen hori baliagarretasunarekin oso lotuta dagoelako. Baliagarria izateak beti ez du esan nahi pedagogikoki onuragarria denik. Baina irakasle batek sentitzen badu baliagarria zaiola erabili egingo du. Ez dakit azaldu nahi zen. Baina ez da gauza bera. Gauza bada pedagogikoki onuragarria izatea, eta beste gauza bada sentitzea baliagarria dela. Baina edozein kasutan, sentimendu positibo bat da, tresna horrekiko. Bai? Eta horrek, eragingo du zuzenean erabakian. Gero, honetan jarraituz, erabilerarekiko jarrenan, baita ere, ateratzen zen irakaskuntza ikaskuntza prozesuen gaineko kontzeptzioa alegia, kontzeptzio tradizionala izan, edo benetan aldaketara irekia egon eta beste modu batetara irakasteko e, irekita dauden irakasleek asko aukera gehiago dituztela ikateak erabiltzeko eta ikate horiek pedagogikoki txertatzeko. Alegia lehenengo eta behin presto egon behar du gure protagonismoa galtzeko ikaslean zentratzeko, gaitasunen garapenean zentratzeko eta guk beste rol bat hartzeko eta normalean ere ikerketa zen jarrera horretara irekiak zeudenak eta aldeketara horretara irekiak zeudenak justu teknologien e, txertatzera ere irekiak zeuden. Alegia, gero ta konstruktibistagoa izan, gero ta ikaslean zentratuagoa izan, konstruktibismoa ere lotuago dago teknologiaren irekitasun horrekin. Bai, orduan, konzeptzio horiek pixanaka ere aldatzen joatea ze hau guztia prozesu oso luzea da. Hau prozesu pertsonal oso bat da. Eta hau ez da ez urte betean egiten, ez bi urtetan egiten. Honek aldaketa sakon bat eskatzen du. Bere denbora eskatzen du, bere laguntza edo kanpo laguntza eskatzen du, baina ezin da konzepzio hori aldatzea benetan teknologia kondo zertatuko balima dira. Ta gero, aipatzen ditut beste elementu batzuk, Ze gauza asko elementu kanpo aldagai bezala, ez? Horregatik jarri ditut. Erabiltzean derrigorrezkoa da zuen kasuan. Baten zaite zentro batea eta esate au, errigorrez derrigorrez erabili behar duzu. Badago tresnaren bat derrigortzen zaite, burokraziatik aparte, eh? Esan nahi dut, irakasle lana egiteko, irakasletza, bera, ez hainbeste hemen e, registratu behar dut hau edo hemen eman behar dut alta hau. Derrigorrezkoa da? ez er gutxi izango da izatekotan. Unibertsitatean ia ez da, osea, notak sartzeko aktak bai, ofizialak direlako, baina Moodle erabiltzen duzu nahi baduzu, Google Drive erabiltzen duzu nahi baduzu, eskura dauzkazu hori bai. Baina ez da derrigorrezko hau bai oso sakona da. Derrigortu beharko zen edo ez, baina egia da derrigorrezko ez den bitartean jende asko resistitzen dela aldaketara. Eta hori kontutan hartu behar da. Gero tresna aukera ugaritasuna, alegia, zenbat tresna ditugu eskura deustuk izkintzen digun tresna kantitatea niretzako abrumadorea da. Gehiegi, gehiegi. Osea, ez dut beharrein beste egaltzen naiz. Osea, azkenan sortzen dizu sentsazio erdi negatibo bat, e, ematen du ez duzula ezer erabiltzen. Eta nik uste nahiko eh, erabilera intensoa egiten dudala, baina, karo, daukadan katalogoa, hainbeste ekolakoa da, hainbeste blog esplikatzeko, osea, hainbeste saltsa ditugu, azkenean, ematen duela, ez nik ere ez ditu dela erabiltzen. Gero, mudelen kasuan, zeka nire tesia mudelen gainean zan, bertsio berriak ateratzen dira eten gabe, inkluso hori ona da berez. Ze komunitate oso aktiboa da eta oso azkar hobetzen den tresna bada. Baina karo irakasle batentzat segun zeintzat pentsat oitzerako bertsio batetara de dator hurrengoa. Eta aldatzen da navigazio sistema, ez? Orduan, horrek ere egia da desmotibatzen duela. Hori niri ere gertatzen zaite. Gero beste tresna batzuk erabiltzeko aukera dago, inkluso segun zertanako erresagoak suertatzen zaizkigunak, ez Google Drive, hau ere ez da beharko genuke hoiek erabili behar diren edo ez, baina bueno, nik hoiek jarri dituz ez deustuko ikerketa bat zen, eta deustu noiek erabiltzen ditugu, nik hori ez dut erabakitzen, ordu, hori dago, baina egia da, mudeletaz gain, beste ez dakitzen matresna ditugula, inkluso segun zertanako asko zerresagoak eta asko simpleagoak, orduan, ba, derrigorrezkoa ez da, eta gainera beste gauza batzuk ere ematen dizkidazu, zer nahi duzu, zein da zure politika? ez? Zein da, lehen esaten dutena, hemen zentro honetan nola erabiltzen, irakasle batek zer erabili behar du zertarako. Gero trebakuntza teknikoa eta ez teknopedagogikoa. Aiga, enfokea erabat teknikoa balima da eta tresnak nola erabiltzen den esplikatuko badizute, ba gero nola txertatzen duzu modu disruptibo batean zure estrategiaren barruan. Ba oso zaila da hori pentsatzea, ez badituzute esplikatzen. Eta gero ba tresna beraren mugak, hori beti horrela da pertsona bakoitza mundu bat da, irakasle bakoitza mundu bat da, orduan eretzako behar bada mudele kasetzen ditu nire beharrak, baina be, ba, arabera behar bada ez ditu betetzen, orduan ba, egia da tresna bakoitzak ere bere muga dituela, baina klaro, benentzako moduko tresna bat egitea, ezin ezkoa da, eta beraz, nik uste dut guk ere irakasle bezera gure malgutasuna edo exigentzia maila ere pixka jetxi beharko genukela, hori da nire iritzia. Zen nire adibidez, deustu donostin nolabait mudelen erreferentzia gisa, bazuk aipatzen zenuen norbaitera joan hori nire gana etortzen da jendea, eta gara, entzuten ditu gauza bat zuzen, baina zuzen nahi duzu. Osa nahi duzu irakasle guztientzako prestatua dagoen plataforma bat, irakasgai guztietan matrikulatu baitezke, hori dana albidetu behar du eta gainera zure txikikeri guztiak ba, albidetu behar ditu. Ba, bueno, maztakit, ba, nik uste dut malguak izan behar dugula baita horretan. Osea, tresna bada, potentziala handia daukate tresna askok, baina, karo, gure desio guztiak eta gure zea guztiak, ba, igual ez dituzte beteko, baina, bueno, erabil erraza da, errazten dizkit gauza asko, ba, gelditu gaitezen alde positiboarekin, bizitza alde positiboarekin geldatzen ez bazara, drama hutsa da. Eta, zesanik ez, lana. Lana drama bat da, alde honarekin gelditzen ez bazara, ez, nahiko dugu ja lana egitearekin. Bai? Orduan, bueno, kanpo ezberdi, e, zer ezberdina daude, eta hau, nahi nuen jarri, eta honekin jabukatzen du serio, bai? Hau da, e, bueno, egia da, ingurune virtual baten gaineko tresna banaren, oza, Moodle bezalako baten gaineko azterketa bat da, irakasleei egindako azterketa bat, aurrez aurreko modalitatean, zen nire azterketa ere juntzen aurrez aurreko modalitatean, oza, online erabiltzeko baizik eta ni aurrez aurre egunero nagola ikasleekin mudel nola, erabili behar dut bai? Eta hemen ateratzen ziren, bueno, berak ateratzen zituen, referentzia gero badago, eh? ateratzen zituen e, eh, zera batzuk, ba, eragin handia duten arloak, eragin txikia duten arloak, ez, aurrez aurreko, zer aldatu zain niri? Ba, nire helburu akademikoak ez dira aldatu, helburu akademikoak berdin jarraitzen dute. Nire lan orduak disparatu dira. Ez, holako egiten zuen maiakatze bat, eta gero atatzen zuen eskema hau, non, jartzen zuen, hauzi teknologikoek eragin dezaketela. Bai? Erabil errastasunak, jarreran. Alegi, errazta balima da, jarrera positiboa izango da. Eta gainera, horri horrela balima da, zioen, ikasleek egiten duten dozentziaren ebaliazuan ere eragin positiboa izan dezakela. Bai? Ikasleekin lotutako hauzietan, bueno, hemen jarriko naiz lehenengo, hauzi teknologikoetan oso garrantzitsua da irakasle batek oso argi dukitzea tresna batekin zer den posible eta zerrez. Eta honekin lotuko dut, lehen esan dudana, zer den posible jakin behar dugu eta jakin behar dugu ere konformatzen. Osea, zer ez den posible hor jartzen badugu fokoa demora guztien, inoiz ez dugu tresna bat gustuko izango. Ordan ikuste dut hor ere, ba, zer den posible jakin egin behar da, horren gaineko sinismenak ere positiboak izan behar dute, eta tekniko aurre eramateko gai sentitu behar naiz. Bai? Horren arabera, hauzi pedagogikoetan eragiten du. Gero, zer den posible horretan eragin dezakete ikaten aurran ikasleen duten jarrerak bai? Alegia nik lehen aipatu dizuet laburten kontu hori, baina claro, beraien jarreren arabera nire sinismena ere zer den posible eta zer ez den aldatuko da. Ze claro, ni pentsatu dezake, "Wow, da nain dezaket." Ta gero noa gelara, ze bai. Ez. Osea, in dezaket hau. Hauekin, <laughs> in dezaket hau. Ta hau beste remedio hori. Bai? Eta horrek ikasleen duten jarreran gainean ikas, irakasleak duten percepzioa aldatu daiteke. Alegia, ni jakin dezaket zer den posible, baina gero ikasleekin dudan hartu emanean sentitzen dut benetan posible ote den edo ez den posible. Bai? Gero, hauzi instituzionaletan eskaintzen den laguntzaren kantitatea, ze puntutan den asko gutxi sistematizatua dagoen edo ez, kalitatea eta enfokea batez ere, alegia, nondik dagoen bideratua, baliabideen eskaintza maila izan baliabide teknikoak izan baliabide temporalak izan baliabide pertsonalak eta ikaten erabilerarako jarrera positiboa lege instituzioak ere noski eragin behar du horretan eta arduradun nagusienetako bat da nire ustez Eta gero, irakaskuntza hobetu eta teknologia erabiltzen asteko laguntza edo presioa egin behar du. Positiboan edo negatiboan ulertu daiteke, baina transformazio digital bat eman nahi bada, instituzioak akuilu lana egin behar du. Bestela beti egongo da irakaslearen borondatearen esku eta hor, ba pixkat hortan ere presioa positiboan ulertuta, baina bai, ba pixkat ez, epe jarriz, eta lagunduz, eskainiz, baliabideak, baina menga gozen aurrera. Bai? Eta bukatzeko, bueno, hauek ez dut aipatuko, baina lau hoien referentziak nahi bai duzu irakurri.